राजा कोटियदित्य

दया धनी दयाळ सत्यदेव सरस्वती अम्भा सम्भा अम्भा सम्भा पारति स्वामि राजा कोटि अदित्यते च गुरुमय

Shri Swami Samartha Jai Jai Swami Samartha Jai Jai Swami Samartha Shri Swami Samartha Jai Jai Swami Samartha Shri Swami Samartha स्वामि स्वाम स्वामि स्वामी समर्थ जय जय स्वामी सम